მოგესალმებით მეგობრებო, ჩვენ კვლავ UFC 4-ში ვართ და ნუ მოკლედ ამისათვის ძალიან ძალიან ძალიან ასე ვთქვათ, მაგარი მიზეზი გვაქვს ჩვენ ქართველებს. იმიტომ რომ მორიგი ქართველი მებრძოლი დაემატა ამ თამაშს. და ეს მებრძოლი არის ილია თოფურია. ხო ხვდებით? წინაზე გავტესტეთ გიგა ამ თამაში. გავტესტეთ მერაბი. გადავხიეთ ყველა. ეხლა გავტესტავთ ილიას და იმედიმა ძალიან მალე დაემატება ასევე დოლიძეც. ძმასვენ ნაცვალე რომანი რა. მოკლედ. პირველად ჩავრთე მოუ თქვენთან ერთად ეხლა ვიპოვით ილიას. აი ძმასვენ ნაცვალე სად არის? ნახევრად მსუბუქი წონა. ხო ხვდებით? ნახე ძალიან მაგრად გავს ილიაც ну შეხედეთ ხა ვიზუალით ტატუები სახე აღნაგობა აგებული ყველაფერი არის მიახლოებული რეალობასთან ვნახოთ ეხლა როგორი სკილი აქვს როგორ ჩხუბობს ვინ გავაპო ჩუაზე ბიჭო ბიჭო ვინ ვინ გვეკაჩავებოდა იმ დღეს რაღაცა რო შემოვარტყა თუ რაღაც ეგეთი რო იყო აიცა შორტები სადა გვაქვს ბიჭო ბაზარი არა. აი მოდი შავი შორტებით ვიყოთ. ვინ იყო ბიჭო ის გვარი აღარ მახსოვს თო სახეზე ვიცი. რაღაცა თემები რო გქონდა რა. არა, რეაგ ბიჭო? ვინ გავაპოთ? მოდი მაგრეგორი გავაპოთ. მაგის დედაც ვატირე, რატომაც არა თო? ჰა? ან მოიცა იქნება იყოს ბიჭო აქ ის ტიპი. აღარ მახსოვს ახელი და გვარი და კომენტარებში დაწერეთ მეგობრებო. იცით, უეჭველი მიხვდებით ვისაც ლაპარაკობ და შემდეგ ვიდეოში გავაპოთ ეგ. ნუ კაი, მოდი მაგრეგორს დავეჯახოთ ეხლა. წინასწარ გეუბნებით ეხლა მაგარი იგროკი მე არ ვარ ამ თამაშის რა. წინაზეც ძმასონაცოლე მე რა მიმდამი კომენტარა ბიჭო, ფეხშია თუ არ შედიხარო ტო და ყოველზე ხარ რა. ცეთი პონტი არა. დავაი! ნახოთ, ნახოთ მეგობრებო, კიდევ ერთხელ გეუბნებით. არ ვარ მე რაღაც ეროზული მოთამაშეა თამაშის უბრალოდ. მოყარულის შეიძლება ოდნა უფრო დაბალ დონეზე ვთამაშობ მოყარულზე, მაგრამ მაგრეგორს მაინც დასუტირებ ზმაო. დავაი. არა, მაგრად გავ ზმაო, მაგრად. ჰო, ready, ready, ხო დავაი, მიდი, ჰა. აუ რა ცანცარა ამის დენიმის. Golden Knights and the building in which DC oh, shocks the MMA world at UFC 226, but this venue will always have a special place for me. This venue holds a special place in my heart. Opats, oh, opats. Oh, I became the double champion. This is a fight venue that you Stamina, stamina, stamina G. A great arena where you can make history tonight. Ha, she parchaliota. Ushugin natsalo, kaiya. ეს არ ითვლება. ახალი დავიწყო ძმა, რა უცებ მორჩა, მე გადავები, აუ რა მისაჩი. <laughs> ოი ოი ოი ოი ოი რა ზომა გაქვს ფეხი ძმასვენაცვალე აჰა უი დედა official decision is in here is bruce buffer Ladies and gentlemen, referee Dan Rigliotta has called a stop to this contest at one minute of the very first round, declaring the winner by knockout. ბიჭო, მაგარი საამაყოა ძმაო რა, რაც გინდა თის თქვენ მაგარი საამაყოა რა. მეგობრებო, მეორე ბრძოლა, ну იგივე კონოფშვედები ბრძოლებით, ვეჩხდებით. პირველი უცებ დამთავრდა რა. ნახო ძმაო, თავარი ხა სტამინას კონტროლ ხშიმის ხომშვიდობა გო ოპა აი ტეიკ დაუნი მე რა ბარასაც მეუნებოდა ძმა მართალია შემთხვევით გამომივიდა მარა ნუ ხო გამო გამოგივიდა მან იტი იტი აი შეეშო შეეშო მაგ არ არ შეეშო არა თუ შეეშო ხო შეეშო ბიჭო Vegas air feels oh. like a oh. hair dryer in your face. It's so hot. Both fighters back to their feet now. Vegre. აქტიურად, აქტიურად. კაი, კაი, შეეშვი, მაგის დედაც ვატირო. არა, არ შეეშვა. კაი, დავიღალეთ, შეეშვი ძმა. დავიღალეთ, კაი, დავისვენოთ. კაი, ადე, ადე, ადე, ადე. ადე, ადე, კაი. სოდოა, სოდოა მაგის ძოცხო ცოტა ხან. big kick just over three minutes to go in our first round. Look at him chopping the wood. Chop the wood with those leg kicks. Right Good Trying to go to the body here, unable to find the target. Oh, big აუ რა რა იგროკები ვართო. კაი დაღლილები. უშიგენ ნაცვალე -5 ძლი. ოპ. kicks. ტეიქდაუნი, წავა ტეიქდაუნოთ, შენ გენაცვალე, მარა, მარა. და სტამინა, სტამინის კონტროლი არ დაგვაიზდეს. ნუ გვირტყავს შენი. Forward in this fight. A lot of confidence when it happens that easily. He took a shot, he got a takedown. შენ გენაცვალე, მარა, will ამოა. stop him from doing it over კაი, კაი, and კაი, over всё. again. Yep, როლებში არ შევიჭრათ, თავარია. Landed. Oh! შენი როგორ ადგარ რა გამძლე ხარ? ადე ადე ოუ რა გაუშვით ცა ტეიქდაუნ მით არა хорошо ეს რა ლამაზი იყო რა შემთხვევით გამომდის რაღაცეები ბიჭო ომარ კი არ უდათქვა ძმა მე არ გამომივიდა შემთხვევით ვიცოდი ეგ ეგრე რო იყო მიტი გეხვეწები დაუმთავრე. გეხვეწები. მიტი მოგიწდა. დავაი, დავაი, დავაი, დავაი. მოსაკეთე ბიჭო. მოგუდვაზე მივდიოდი. just as the horn sounded, safe to say he was saved by the bell there. So Oh, Ramkhits. Ramkhits. We're going to fight on, ladies and gentlemen, another round coming up. ძან მაგარი ძმა მე კიდე თამაში არ ვიცი თამაში თუ იმენა ცხოველია ძმა უდნა ცხოველი დავარ უეჭველი ჩვენი ნახე რას გავს იმას უყური пираტია იმენა ტიპიჩი მე კობრე კაი ჰა რა იყო nice leg kick land sneaky body kick. Так це важі. გეხვეწები. გეხვეწები. გეხვეწები, всё, დამთავრებული ამბავია. ტიპი რა გამძლეა, ბიჭო. ტიპი რა გამძლეა. კაი, გამოდი, გამოდი, გამოდი, ძმას ვერ ნაცვალე, გამოდი. გამოდი შენ გენასო. ბექაპ არა, ჩემი ფეხები. ბაზარი არა, მაგარი დეტალიზაცია აქვს თამაშს რა. მოკლედ მეგობრებო, წამოდი ახლა დავცხოთ კიდე ვიმე ავირჩიოთ ახლა და ვიმეს დავუშვათ კიდე მეორე ბრძოლა რა. შვენიერი. კარგი, წავედით ახლა ავირჩიოთ. შემდეგი ბრძოლა აехала იქნება წეწვა გლეჯვა ძმა წეწვა გლეჯვა ვოლკანოვსკის ძინააღმდეგ ვიბრძვით ურთულესი ბრძოლა იქნება მეგობრებო იმედია შევძლებთ და მოვიპოვებთ გამარჯვებას ნახოთ ნახოთ ნახოთ ნახოთ ზმაო. უბრალოდ ერთი რა ვერ გავიგე, იქ მეგობრებო, აი ხლა გაჩვენეთ რა. როგორც ვიცი მეგობრებო, თოფურია გამოდის ესპანეთის და საქართველოს სახელით, ხო? დროშები და ასე შემდეგ. და აქ გერმანიის დროშაა რატომღაც ილია თოფურიაზე. და რატო ხო ხო ვინციცით ეს კომენტარებში დაწერეთ რა ან თამაშს გაეპარა რაღაც შეცდომა ან რაღაც შეიცვალა და მე არ ვიცი არ ვიცი გერმანიის დროშა რატო ახლა აი ხან ახეთ გამოვა და ნახოთ არა რა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ დეტალიზაცია ძალიან მაგარია თამაში აი ხან ახეთ ჩვენი ძმასვენაცვალი გამოვიდეს Well, this young man is a really accomplished submission specialist. ხო გერმანიის დროშა ის მაო რა არის? დაბადების ადგილი? გერმანიაში დაიბადა? John, he will try to pull guard. მაგდენი უკვე არ ვიცი, მეგობ მოკლედ, ცოდნეები, ცოდნეები, ძმებს ვენაცვალე, ძალიან გთხოვთ კომენტარებში დამიწერეთ. რატო არის აქ გერმანიის დროშა? შევა მე რაღაც არ ვიცი. ხოზე. ასე რომ დავაი. დავაი. აუ ძალიან რთული იქნება ძმაო. division taking on a true submission specialist. Yeah, he's taking on a true submission specialist. And when you talk about submission specialist, nobody matches up to this guy. He is that good at getting you to the ground and choking you up. Man, he's timing his shots nicely. It's like Tom Brady out there. He hasn't missed the target. I mean, you insist on bringing in Tom Brady. Stop it, stop Big kick lands. Connects with a right hand. Pretty good punch that one. nice right punch by this young man. And everything landed with so much power. Oh, do you believe that another head kick lands? Got to start raising that guard or this is going to be the end of it. You got to start raising the guard and guiding that head kick down. აქ ჭიდაობას არ დაიწყებ, იმიტომ რომ ვოლკანოვსკი როგორც ვიცი ჭიდაობს ესეც, ეს შემაალაც. ხოდა იქიდან გამომდინარე რომ ჭიდაობა არ ვიცი, შეება მომიგოს გაიგე ჭიდაობაში ამ ჩემისა. ხოდა არ გავრისკავ. ჯობია ფეხი. Oh, მიუცეთ სახეში. right, so another swing and a miss, and I'd imagine if your gas tank is this low, you gotta find times to try to preserve that energy and, and get yourself back to a place where you can actually dole out some damage. Yeah, you gotta get out the space, find places to... Yeah, he's hurt really bad. What a fantastic... Ha ha ha ha ha! got beto, oh, picho! up there, gained some valuable separation. And now the ground and pound starts. Oh, შენის რა გავაკეთე ბიჭო აუ ესო გამებუდა მე გადავედი ძმა და ვისწავლო ამის თამაში რა როგორც უკვე UFC 5-დან ეხა მისწავლა ზაღაძრი ყველა სპიცა ორი მინა იგროკი უნდა გავიჩიტო პირდებით არა არა ილიას ვენაცო კაი კაია ტეიქდაუნი მარა მაინც თუ გაუთამამდები თამაში ადე ადე გეხვეწები ილიას ვენაცვალე გეხვეწები ადეკი კაი არადგე არადგე კაი არადეკი ადე ადე ძმა ადე ადე მაგის დედაც ადე იცოცხლოს ადე დამწაურებული ამბავია Look at how he turns his hip into that leg kick. Both guys landing with conviction now. Whoa! Whoa! Oh! Yeah, man, crowd loving it. Just Jimmy. the fight, really just the way he drew it up. He found the opening and capitalized on it to the utmost. Sasauli, fight. let's take a look back at the replay. It ends up a knockout, but this was really a striking clinic from the moment they touched. I mean, a competitive fight that one guy finally found the shot that ended the fight. But both of these warriors displayed a ton of heart. One guy got the finish, but neither guy should be disappointed in their performance. All right, the official decision is in. Here is Bruce Buffer. stop this contest at 4 minutes, 25 seconds in the very first round. Declaring the winner by... არა მაგარია ძმა არა ძალიან მაგარია მოგეთ მეგობრებო მოდით ამით მორჩეთ იმიტომ რომ ძალიან დავიხარჯე ეს ემოციებით უემოციოთ ამის თამაში ყურება მithumetes არ შემიძლია კინახეთ მასვენაცვალე მერაფს როგულ შემატკივრობდით ბოლო ბრძოლა რო ქონდა მოკლედ რა შეიძლება ითქვა ძალიან საამაყოა კიდევ ერთხელ მეორე ეს ყოველივე ჩვენთვის ქართველი ხალხისთვის რომ ესე დიდ წარმატებებს აღწევენ ჩვენი ქართველი სპორტსმენები იქნება ეს UFC იქნება ეს ჭიდაობა ხელბურთი ეხლა ნაკრები გავიდა თუ არ ვსტები ევროპის ჩემპიონატზე ხო ხო გონი კი კალათბურთელები რა ვიმ კлауჭიდელები ზალოსნები ყველა უღრმესი მადლობა ნუ ფეხბურთელები ჩვენი ძმასვენაცვალე ხვიჩა და ასე შემდეგ გიჟი ხალხი ძმაო დიდი მადლობა ყველას უღრმესი მადლობა რომ ესე გვასახელებთ ესე გვახარებთ და იმედი მაქვს რომ კიდევ წინ ძალიან ძალიან ბევრ და ძალიან მაგარ წარმატებებს მიაღწევთ კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა ჩვენ სპორტსმენებს რა თქმა უნდა უღრმესი მადლობა თქვენ ჩემს უძურფასეს მაყურებელს და გამომწერებს და რა ვიცი დაფიქსირეთ თქვენი აზრი კომენტარებში ვინ გატესტეთ უკვე ვინ ითამაშეთ და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ იმედი მაქვს ძალიან მალე ძმასვენაცვალე დოლიძესას დაამატებენ ასე რომ, ყველაფერი წინ არის. მოკლედ, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის. ავადროებით.